Te tocó editar el video, ¿no? Sí. Me juntaba con mi amigo como todas las tardes para tomar una buena merienda y... ¿Qué es eso? Ah, <laughs> mi vida es aburrida, así que contraté un narrador. Me quedé un tiempo observando a Gaby. Se veía que tenía un mal día. Podría ser la disfunción eréctil que afectaba su miembro. Fue el narrador, no fui yo, el narrador fue. El narrador, el narrador. El narrador. Él siempre fue injusto conmigo. Nunca me dejaba una factura. ¡Maldito gordo bastardo! ¡Ey! Que se calme. Que se calme. Igual yo quería a mi amigo, que se quede calvo, gordo, impotente, bastardo, mal hablado y le huelan los pies. Eh, eh, y esa canción? Yo también contraté algo mi propia banda musical de terror. ¡Ah! te gustó el video, solo dale el botón like. Hay más videos en el canal, esto en Internet. ¡Y octubre! Gracias por ver esta colaboración entre Sergio Octubre y Nash! Ahora, Octubre, ¿puedes dejar ese cuchillo? No, hasta que admitas que edito bien. Recuerda suscribirte a los dos canales para ver más material de cada uno. ¡Adiós! ¡Ay, se me escapa, maldito Nash!